Ok, vamos a empezar a este momento. Es el viernes 5 de septiembre. Y estoy hablando con quién? Julio César González. Julio, ¿qué nos puedes decir del incidente que pasó el sábado, agosto 30, a la 1.45 de la madrugada? Ah, pues les puedo contar que pues, este, yo estaba de dentro del guard y pues por las cámaras miré que llegó un policía y al segundo, dos segundos llegó otro y pasaron como tres segundos y es cuando llegaron más como más de 10 policías y este pues me salí a ver qué estaba pasando y me salí y pues me le acerqué y pues miré a los policías que le estaban apuntando ya a alguien y pues me miro a quién le están apuntando y miro que es al que tenía la bíblica y dije no o sea pensé dije este Jamira ir que, pues que es una bíblica y pues les fui a dirigir y o el primer policía que miré me le acerqué y le dije, no, este, trae una que no le vayan a tirar. Este, si, lo matan, o sea, lo van a matar diokis, porque eres una bibi Y este me dijo, no, no, tú hazte para atrás, no, te, no, no los estás interrumpiendo. Hazte para atrás y si los sigues interrumpiendo, te vamos a arrestar. So, como vi que me hizo ignore, este, pues me, me, fui con otro policía, al que estaba en el lado de él. Ah, entonces hablaste con cuántos oficiales y... Eran dos. Dos oficiales y a la misma vez ellos te ignoraron, ¿verdad? Sí, me ignoraron. Y, les habías notificado con información que es muy importante, ¿verdad? Sí, sí. Que no era una pistola de verdad, era una pistola de plástico. Sí. Pero antes que empezó la historia y todo el evento, este, ¿hablaste con la persona, con José Garza? Oh, sí, ya. ¿Cómo fue tu contacto, contacto con él? ¿Qué hablaste? ¿Qué dijiste? Ah, pues no, no hablé tanto con él, pero este, pues, yo venía cada media hora, me vengo a dar la vuelta aquí al bar, no es para checar cómo está todo. Y en eso pues venía y miré unas bolsas solas que estaban ahí afuera. Y le pregunto a un señor que está afuera, ¿y estas bolsas de quién son? Me dijo, no, son de un señor que entró a comprar cigarro. Y en eso que me cae de decir eso, él venía saliendo y me pidió una lighter Dije, no, sí, tenga. le presté la lighter, prendió su cigarro. Y pues ya, así nomás me la dio y pues él se sentó ahí donde, donde estaba. y, y, pues yo así con mi rutina me metí, me salí. Y de venida para atrás me pidió un charger para el phone. Un cargador, sí. Ya. Y le dije, sí, ahorita te lo traigo. Y pues como miré que habían muchas trailers este, pues se me olvidó. Y se me olvidó que me había pedido el charger. ¿Cuál es tu capacidad en este negocio? ¿Qué haces tú? Y eh, usualmente, ¿qué tipo de clientela eh, encuentras tú en este lugar? Ah, clientela como... Customers. clientela means customers. Oh yeah. Uh, like what type of customer? Oh, race. Oh, race. sí, porque lo que dice la gente que esta, esta parada de traileros hay mucha gente de mala, mala vida. Y nomás quería saber exactamente cómo notaste a, José Garza, cómo lo viste? Oh, pues él andaba ya medio tomado, este, pero no estaba molestando a nadie. Él estaba en su o sea, disfrutando de la noche y disfrutándose el mismo, ahí estaba ahí oyendo su música, no estaba molestando a nadie. Y por pues los troqueros aquí, pues todos los que ha conocido yo, son buenas personas, no son malas personas. Y después de que te ignoraron los dos oficiales, que no fueron solamente uno, fueron dos, consecutiva, consecutivamente te ignoraron, te ignoraron, te ignoraron. Y ahora después, ¿qué pasó? ¿Te, te dices para atrás? ¿Viste todo el evento? ¿Puedes describirlo en todos los detalles, por favor? Sí, sí. Este, pues como le dije, le dije al primer policía, me ignoró. son volteo y miro a otro que apenas se está agachando atrás del carro y me le acerco y le digo, este, es una pistola de postas. Y, me conteste yo cómo sé que es una pistola de postas. Y yo le dije, pues porque yo soy el, security aquí y yo sé lo que está pasando aquí en el truck stop. O sea, a mí no se me pierde nada, o sea, yo, ando en todo. Y este le dije y me dijo, no, no, yo, no, no, te, no te voy a hacer caso. Este, tú hazte para allá y si sigues interrumpiéndonos te voy a arrestar. ¿Cómo reaccionaste? Después de escuchar eso, ¿cómo reaccionaste? Ah, pues me quedé como, ah, pues, ¿por, qué no, ¿por qué no me estás haciendo caso? Te estoy diciendo la verdad, o sea, y, le dije, yo la, yo, este, la sentí, la miré, se la pedí, la miré y la sentí, la chequé y, dieron era una de Y pues me quedé, oye, ¿por qué me estás ignorando? Oye, vas a matar a una persona por inocente inocente y que no está haciendo nada y por ninguna ocasión, una razón lo vas a matar. Ya después de que le dijiste, obviamente no te, ignoraron, no te quisieron dirigir la palabra y te dijeron que te iban a arrestar. Quiero mm. clarificar, porque los policías al mismo momento ahorita están diciendo que esa pistola se confundió con una pistola real. Ese, ¿Tú crees que es verdad lo que la policía está diciendo? ¿Que ellos en verdaderamente se confundieron con esa pistola de plástico? No, pues este, como les digo, este, pues yo les estaba diciendo que era de mentiras, no era de verdad. Y pues y también le dije al segundo policía, uh, call o sea, habla por el radio para que todos te oigan y les digas que es una de postas. Pero no, me dijo, no, no va a hacer eso, no, no, no te voy a hacer caso. Y ya después de ese evento, o sea, ¿qué pasó? Ah, pues me ignoró y dije, pues me quedé, pues me hice poquito para atrás, para un lado y para atrás y pues lo comienzo a ver al Señor y dije, inga, pues, y en eso que lo estaba viendo, me comencé a pensar, este, a quitársela, <clears throat> perdón, a quitársela, pues como yo sé que es de postas y no es de verdad, o sea, no me va a tirar, este, este, pues pensé eso, Jamira quitárselas y este, y a la misma vez pensé, si voy y se la quito y yo la agarro, peligro y me balaceno, o sea me tiran a mí también. Y este, por eso mismo no, no fui. Y, este, y como metan dice, dice, no te, no, no, no, te metas en, en, el, en el crime, en la cosa, eso. Este, pues para que no me arrestaron o sea, si no voy a perder el trabajo y eso. Pero qué extraño, que tú estás dando información que es bien importante en el caso, que puede rescatar la vida de, una persona, que puede ayudar a alguien, y esos oficiales te ignoraron completamente. Este, pero ahora quiero que les digas al público exactamente esa noche a las 1.45, ¿qué le pasó al muchacho? Todos queremos saber, tenemos muchas preguntas. ¿Me puedes describir el evento? Este, pues sí, como le dije ahorita, este, pues estaba en el, en car shed, miré por las cámaras que llegaron, salí y por pues el dije que era de mentiras y me ignoraron y pues lo volteo a ver y ponle que pasaron como menos de 10 segundos cuando comenzó a oír los balazos y pues como yo estaba ahí enfrente pone que unos 10 pies ah, ah, cerca de él o 10 o 15 pies de cerca de él este ah, pues, y nunca levantó el arma, nunca se las apuntó ni nada. O sea, y este por la razón que no les hizo caso porque tenía sus headphones y él tenía los ojos cerrados, o sea, viendo su música y ah, disfrutando de la música. Este, y pues sí, pasaron como 10 segundos y, y de repente comenzó a ir balazos pum, pum, pum, por todos lados. O sea, estaba todo ¿cómo dice? surrounded. y alrededor de toda la área estaban los policías. Alrededor de él, sí. Y se oyó uno que le pegó y es donde yo digo que reaccionó, o sea, y abrió los ojos, yo digo que miró a todos, o sea, que lo estaban, le estaban apuntando y donde se levantó es donde todos le comenzaron a descargaron las pistolas. Entonces, él no tenía ni la menor idea que qué estaba pasando. Sí, no la policía dice que ellos le comunicaron a la persona, José Garza, que ellos estaban ahí. No. No. puedes decir eso, por favor, en la cámara para que sepan que ellos no pusieron atención a tus detalles y no se comunicaron con José Garza. ¿Esa es la verdad? Sí, sí. Este. Y ya después de que estaban en todo el perímetro, aquí el problema es que eso es un hotel, ¿verdad? Es un hotel. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí, es, dice, es un hotel que vienen los traileros y se quedan. Oh, quedan. Sí. ¿Cuánta gente había en esa misma noche ah. quedándose aquí en este hotel? Eh, la verdad no, no sé, porque yo en eso no ando, ando yo nomás checando. Pero había gente adentro del edificio. Oh, ¿verdad? Oh, sí, sí, sí. En el y en el bar, ya. Había gente todavía. En la cantina y aquí, aquí ¿verdad? Sí, aquí, aquí en el TV Y este, había pasado aquí atrás y los policías según el récord dice que dispararon por lo menos 60 balazos. Y el problema aquí es que pusieron gente en peligro. ¿Tú te oh, sentiste en peligro a ese momento? Oh, sí, sí, pues, este, pues, eh, pues como me están diciendo, no te metas o te vamos a arrestar. Y también cuando como estaba oyendo los balazos, pensé si había gente aquí y los de adentro. O sea, balas entran y traspasan y se meten para otro cuarto o para donde vayan. Y este, pues... Ah, Bueno, viste el, el, el, cuerpo, viste el cuerpo. Ya después de que se paró, le dispararon varias veces y se pegó al piso. Y todavía le tiraron. Y todavía le tiraron. Todavía, ¿Cómo reaccionaste a ese momento? ¿Cómo ah, te sentiste? Al, verlo tal que le están uh, ah, ah, me, me, traumé y comencé a temblar. O sea, es mi primera vez que miro que matan a una persona a balazo. Y ahí me quedé como temblando y asustado, o sea. Y este y les dije por, qué le tiraron, yo ya les había dicho que era de puestos, le dije al, sargento, era un sargento al, la segunda al segundo policial que le dije. ¿Por casualidad no, no tiene su nombre del sargento? Y no. aunque Pero lo que sí se tiene ojos de color y está pelón también. Este Ah. Entonces le mencionaste, el sargento no te hizo caso, te, dijo que te vas a ir al, bote, que te iba a arrestar. Ya después que viste el cuerpo en el piso, todo balanceado, ya eso, ¿vistes a los oficiales este, alrededor del cuerpo? Porque el video enseña que unos oficiales estaban agarrando la cámara de su teléfono y le pusieron una foto y a otros eh, le dieron la mano eh, diciendo, ay, buen oh, trabajo. Por favor, ¿les puedes describir a los escuchadores, a la gente que está aquí, al público? Por favor, descríbeles cómo pasó eso. Este, pues lo acabaron de balear y toda, este, pues, se murió, o sea, y cayó, al piso muerto. Y este, todavía se miraba que le estaban entrando balas. O sea, la camisa se le movía todavía. Este, y todavía así está en el piso, lo, arrastran y luego lo, hacen, lo, le ponen las esposas. Eh, las esposas. Este, y luego ponle que al minuto o algo por ahí, o sea, se acerca un policía al otro policía y se hacen como good Como si estuvieran cazando, ¿verdad? Sí, ándele, sí. Eh, como ah, estar orgullosos por lo que acaban de hacer orgullosos de que mataron a una persona que no tenían ni la menor idea que estaban ahí. Sí. Muchas gracias por esta entrevista. Vamos a finalizarla. Nomás quiero que digas tu nombre, despacio, despacio, y luego dices dónde trabajas y de, en qué capacidad, ¿ok? ¿Qué es capacidad? Capacidad eh, quiere decir cuál es tu puesto, o sea, qué oh, haces, qué haces aquí. Ah, mi nombre es Julio César González, trabajo aquí en el Gateway Truck Stop, aquí en Laredo, Texas. Ah, y soy el security y gate guard del truck stop. Vamos a hacerlo otra vez en inglés, ¿ok? a hacer una pregunta, eh, um, ¿cuántos casquillos ¿Cuántos casquillos contaste tú? Como, porque oh, los, policías dicen, los policías dicen que 60 casquillos se encontraron confirmados. Hay otros, otros números que dicen 80, pero ¿cuál es el número que tú pones? ¿Cuántas balas contaste tú? Yo conté cuando llegué a los 95, este, paré de contar porque todavía quedaban más. Entonces quiero aclarar, y esto es muy importante. Me estás diciendo que tú personalmente contaste 95, más de 95 balas para una persona que no tenía ni la menor idea que estaba pasando. Sí, sí, conté, sí, pues conté 95 y pues se me hizo mucho. Y pues también este, está bueno tírale en la mano para que le tumbes lo que trae en la mano. Con una bala o dos tumbas, paras a un humano. O sea, no, no es para que todos le tiren, tiren tantos balazos para que se pare o pare de hacer lo que está haciendo. O sea, usaron mucha fuerza para nada. O sea, los mataron, haz de cuenta, como los tiempos antiguos, que los ponían en la pared y se los, entre todos tipo de ejecución. ándele una ejecución. Y es lo que fue, porque el señor no estaba haciendo nada. No molestaba a nadie, nomás estaba sentado, disfrutando la, vida ah, de la noche. Sí, la noche, oyendo su música.